बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला प्रखंड बथनाहा पंचायत रुपौली रुपहरा गांव कोयली यहाँ सात आठ सौ घर की आबादी है इनमें से सारे लोग प्रधानमंत्री उज्जवल गैस योजना के अंतर्गत उन लो, सब लोग फर्म अप्लाई किए हुए थे लेकिन इनमें से सबको गैस मिल रहा है और पाँच सात लोगों को गैस नहीं मिला है जिन कारण उन लोग काफ़ी परेशान है तो यही परेशानी कि दू महीना वेदन कैला हो गई गैस के सबसे पहले हम भरली गांव भर में तो सबके मिल गए या चार आदमी तक हमारा न मिले चार आदमी का एक आदमी सबके न मिले क्यों नहीं मिला अब मुखिया के गांव के मुखिया के कहे तो कहे मिल जाएगा मिल जाएगा दस दिन में मिल जाएगा पंद्रह दिन में इतना दिन इंतजार करते करते दो महीना हो गई मुखिया के कहले तो की कहलन कॉल के मिलते बाद में कहिया मिलते अब दो महीना का धक लागल अब कहिया हमन के मिलत अच्छा गैस ना मिले से की की परेशानी होई है की दिक्कत होई है है से हम कब जाना जाना भी बिछे जाई थी तो गाठी वाला जाना ना भी बिछे दे आप चार को पांच को लड़का का छोड़ के जाना भी बिछे जाई थी आप भदवारे के दिन ले कौन वहाँ जब जाना भी बिछे ये तकलीफ है हमरा गैस मिले के चाहिए मैं वीडियो देखने वाले सारे दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि वो जिला अधिकारी के इस नंबर पर फ़ोन करें चौरानवे इकतीस चौबीस दस अट्ठासी इस नंबर पर फ़ोन करके इन लोगों को गैस दिलवाने में मेरी मदद करें मैं गुड्डी ज़िला सीतामढ़ी बिहार इंडिया अनहट के